Kekuatan dari dalam. Kekuatan dari dalam. Kekuatan dari dalam. Kekuatan dari dalam. Welcome to Momento! Ada ibu-ibu guys. Bu, bu mau kemana bu? Halo guys, sekarang aku berada di sekolah. Halo guys. Anjing, anjing, anjing, anjing. Anjing, dada gua sakit. Halo guys. Buatan dari jalan. anjing ngejar anjing ngejar ngejar anjingnya goblok karet karet karet ngejar karet kuatan dari jalan yeah tot tot tot tot eh ada orang ada bapak-bapak teman-teman <laughs> Tangan kosong lo berani. Anjing, anjing, anjing, anjing, kata anjing. Kekuatan dari dalam. Yeah. Eh ada orang, ada bapak-bapak teman-teman. Kekuatan dari dalam. Ya. Yeah. Anjing. Stop. Anjing, anjing, anjing, anjing, kata anjing. Goblok. Eh. Oh? Ada ibu-ibu guys. Kekuatan dari jalan. kekuatan dari dalam. Ya. Yeah! ngejar, anjing ngejar, ngejar anjing. Huya! Yeah! Lu gue pecahin tete lu anjing. Kekuatan dari dalam. Yeah! Ada bapak-bapak, teman-teman. Kekuatan dari dalam. Ya. Yeah! Halo, guys. Kekuatan dari dalam. Ya. Yeah! Huya! Kekuatan dari dalam. Ada bapak-bapak, teman-teman. Kekuatan dari dalam. Kekuatan dari dalam. Kekuatan dari dalam. Yeah! kekuatan dari dalam. Ya. Yeah. Halo guys. Kekuatan dari dalam. Ya. Yeah. Kekuatan dari dalam. Goblok. Halo guys. Kekuatan dari dalam. Ya. Yeah. 겁나! Sao mua ngà mát kekuatan dari dalam. Ya. Yeah. gu gu, gua hanya ingin anjing dada gua sakit. ha Ha <laughs>